Ama işte siteden falan bakabiliyorum. Arkandayım şu an. Sen misin bu? He. Bir dakika. Birinci. iki. Vay vay. <clears throat> Benim sıralamaya da bakabiliriz. <clears throat> Benim sıralamam. Vallahi mı? Kaçıncısın? 19. <clears throat> Kaç? 19? He. Oğlum boş. Neyse gel kanka yaklaş buraya. <laughs> lan büyücü çıktı lan bu. Benim lag mı var? Lava. 179. Lava. Gel başlayalım hadi. Arkadaşlar uzun bir süre sonra tekrardan selamlar. YouTube'a geri döndüm. Kalıcı bir şekilde Allah'ın izniyle. Yeni bir bilgisayar aldım ve yanımda Deniz var. Tanıyorsun şey videosundan. Neydi? Keko kışkırtma videosu var ya. Kaç izlendi lan o? Ha, <laughs> bu 40 doğru gittik mi? Gerçekten Keko yanlış anlaşılmasın. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kardeş. Uzun bir süre sonra tekrardan Craft Ice'dayım. Bayağı bir değişmiş. Dün girip video çektik aslında tam yapamadık. Yapamadık derken montajda sıkıntı çıktı. Videoyu yeniden çekmek zorunda kaldı. Bana ne oldu soranlar vardı. Benim bilgisayarım eskidi ve o bilgisayarı değiştirdik. Yeni bilgisayar aldım vesaire vesaire. Baya bir uzun zaman geçti. 2 yıl, 1,5 yıl civarı bir şey geçti. Öyle işte. Skywars gireceğiz bugün. Bakalım kazanabilecek miyiz? Takımda mısın sen Deniz? Takımdayım. Hadi eyvallah. İlk elden oyun almaya çalışacağım. Hadi hayırlısıyla. Ya şimdi ben 19. olduğum için oyunu kazanacağız kardeş. Heze haydi. Oğlum arkada Anlatabiliyor sikiyorlar. lan. Ya ee, sen oğlum Bu map biliyorum bu arada. hadi canım. Ee, Lan, bir şey zor. hesabımı buldum efendim. Senin yerine videoya ben gireyim mi? Değil lan. Yaklaş şuraya yaklaş. Yaklaş kameraya yaklaş Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mr. Land Pifi. Bugün sizlerle birlikte yanımda da Hydra var. Sizlerle birlikte Skyward oynayacağız. Herkesin içinden geçeceğiz bugün. Çünkü Hydra 19. Oğlum adam ölüyorduk lan. Bitti mi? Mal. Mal ben tek kaldım lan o. Kaydıran 19. Kaydıran 19. Oğlum bir şey diyeyim mi? Ben As Oğlum efekete baksana lan bir dakika. Kanka güncellemeyi gördün mü lan? Craft böyle var, var bir gelişme lan bunda. Kanka su şey ya. Kanka adama dalıyorum şu an. O normal su kanka kendine gel. Lag lag lag. Sen onu al. Ben sağ böbreğimi sana satacağım Levent hadi. Tamam. Tamam hadi sağ böbreğim senin o adamı alırsan. <laughs> Şey. <laughs> Adam geliyor. <laughs> tamam onu da al, sol böbreğimi veriyorum. Ona al, sol böbreğim garanti senin ya. Lan gelmeyin. Hatta onu al onu, onu... Lan diğerini nasıl aldın sen? Lan onu nasıl aldın? Valla yemin ediyorum gram bilgim yok ama Bak baya bir zaman geçtiğine rağmen hala iyi oynuyorum ha. Ha bir de yok. Sessiz adam aldım. Bana bir ok at vereceğim lan sana. Tamam bunu al. Ciddi bu arada. İkisini de ciddi veriyorum bunu alırsan hadi. <laughs> şakasız. Valla. Valla şakasız. Sana RTX 3090 söz. <laughs> ya, Lan oyunu aldım. oyunu aldım yemin ediyorum. Ha bu arada arkadaşlar ilk oyunu kazanıyorum bak şurada kazanma yazıyor. İlk kez oyunu alıyorum. Şansa lan. Arkadaşlar bu arada bilgisayarıma 6500'e yakın bir şey aldım. Ee, kanalın özellikleri de şeyde e, açıklama kısmında var. Efendim kanka? Evet. Efendim? Videodayım kanka şu an. Videoda mısın? Aynen. Ezan okunuyor bir dakika. Şöyle ile ile. Tamam hadi. Bitsin gelelim. Hadi. Azizullah şimdi ile ile Amin Küfür yok kanka şimdi. Ezan bitene kadar kimse de Müslümanlığımızı Amin. sorgulamaz. Kimseyi alırız inşallah. alırız ya. Gel oraya Haydır 19. Alemin kelden sonra. <laughs> Bana ümidimiz kaldı mı peki? Vallahi Bak ok atacaklar sana. Hayır. Adam geldi. Adam arkanda. Ya ben 19. izle şimdi olayı. Bak bak bak izle. <laughs> E, ben düştüm la. Yedim lan. Bak Alttan intikam mı? soğuk yenen yemek bir yemektir. Soğuk yenen bir yemektir. Neredesin kanka? İlla aklımı seni attı. Ben o... İkisini de şimdi keseceğim. Dur lan ee, seni bir görsem şey yapacağım da. Heh. Yok bu da değil. Kanka. Ee... Öldün sen. Haydron <laughs> ha budasın. <laughs> ben de seni arıyorum. Oğlum şey hayır ben 19. olduğum için ölüyorum biliyorsun ya. Ya kanka olur böyle şeyler biz de bu yollardan geçtik. Sen nasıl 19. oldun? 80 asist. Ben... Ölme puan 6000. Oğlum biz bunu normalde aylık toplayıp birinci oluyoruz. Ah kardeş. Valla. Alalım mı kanka hmm. bu oyunu? Ben 19. demek istemiyorum böyle. Yaparsın. Alalım hadi. Yaparsın. Hmm. ben sana şimdi garanti oyun vereceğim ama 5 liranı alırım. Kanka yumurta Haberin geldi bir dakika. Asiktir. Adam geldi kanka. Arkanda da bir tane adam var. Hadi canım şaka yapıyor. Valla. Hadi. Ben bunu alırım mesela ama. Yok alamam vallahi. Nasıl ala? Bekle dur. Adam düştü. Tamam ben al- Kanka gel adam bana geldi. Gel. Ya ben Arkalıyorum alırım onu. Ben alıyorum. Oğlum niye vuruyorsun? Lag'a bak lan. <laughs> Lan! Kill çaldım. Tamam çok iyi. Oğlum oyuna başladım Evet. ha. Valla. Şey diyeceğim Arkadaşlar bu da Discord'da açıklama kısmında mutlaka ona da gelin. Deniz sen neredesin kanka? Ee, morgdan alırsın oyun bitir. Sıkıntı yok. Devam. Sen nasıl öldün? Benim cenazeme kaldı. Boşluğa düştüm ya öyle olur öyle. Oyun 19.sün oğlum sen boşluğa düşemezsin. Oyun 19 işte. Craftlight bana be. özel eklenti getiremez daha ya. Gel lan buraya. Arkandan pusla beni, ya. pusla beni. Gelme lan suya geç Gelme lan. <laughs> Arkadaşım. Kapalı. Olta olta olta. Olta yok lan. Heh. Arkanda var. Ha okey. La. Aa çok ayıp. <clears throat> ha küfür yok küfür yok. Tamam. 4 canı var ortadakinin. Bu git ona mu? iki kere vur ölüyor aynen. Onun var ya dünyanın en iyi oyuncusu olabilir mi? Bu eli de alsam var ya. Gel lan buraya. Arkalayacağım lan seni. Lan düşsene. Lag lag lag lag lag. Atladı adam. Gel lan. Ok atmacasına gel lan. Benim bir sözüm vardır biliyor musun? Biliyorum onu biliyorum. Bu adamı al sol böbreğim senin. Lan köy bak buradayım bak. Yerinde hocam vur bana hadi. Thank you anneciğim. Ne yaptın sen de? Çay getirdi. Afiyet olsun. Bir, bir yudum al. Böyle yoksa oyunun içimde kalır. ortasında, videonun ortasında. Bir şey olmaz kardeşim. Al bir yudum. <laughs> bir yudum Son böbrek bak. aşkına. Almadan o adamı öldürme. Bir dakika. O yudumu al. Tamam bir dakika dur. Kanka sen dur. Bir dakika. Lan bir dakika dur dur. Kardeşim bir dur dur dur dur bir dakika. Oh. <sighs> Gel lan şimdi buraya. Bak garanti kazandın ya. Az önce sol tekli değil bebeğindi. Tabi. Az önce sol bebeğindi. Ha, Şu an sağ bebeğin. Yo yine Kardeşim sol gel demiştim ama söveyim lan. Bir dakika bir dakika. Al. Adamda varmış lan. Hadi. Bu bir. Tamam solak ciğerimi veriyorum bu sefer. Belki lazım olur ileride. Lan oğlum Ben sigara falan da yani kullanıyor ya. Gitme araya diye. <laughs> ben kullanmıyorum ki. Ya. Şalak. Şalak şey seni. 5 kilo aldım ula. Ya, Seni şu an vallahi ayakta alkışlardım ama görmüyorsun. Böbreklerin taşların yok. Nasıl alkış- alkışlayacaksın? Dur kanka şu çayı karıştırmam lazım. Mikrofona yakın karıştır ben de bir duyayım onu. <sighs> <sighs> Bak ben tam olarak muzlu balgamın olduğu yerde. Muzlu balgam? <laughs> başka bir türlü örnek veremez mi? Ne bileyim adamın ismi Muzlu Balgam 1990. Ha, neyse kanka şey yapsana. Hani o kadar zaman yoktum ya. Sen mesela takipçimsin. Ger gerçekten de bu arada. Ha bak şu yumurta şöyle. Tanrı unutmuş olsa da. Efendim kanka. Efendim. Adam geldi bir dakika adam geldi adam geldi. He efendim? Adam adam öldü mü canım? Oğlum videodayım. <laughs> tam 2-3 dakika geliyorum. Lan kilimi çaldın. Çal. Lag lag lag kanka lag var lag var. Ee, bir dakika. Lan geri zekalı ev, geri ev desene benim. Ee, efendim Mehmet. Hmm. Neredesin hangi Kanka özelden konuşuyoruz denizde Kimle? Deniz. Aynen. Tam takım olarak 2-3 dakika geliriz kanka olur. Hadi eyvallah. Bunları videoda görmezsen ağlarım ama tamam mı? Yo yo hepsini koyacağım. Neyse adam geldi. Hadi ya. Senin gözler bir şahin gibi kardeşim. Lan gerizekalı benim desene mal. Lan adama attım ya. Sana oyunu sıfırdan öğreteceğim kardeş. Dalsana adamı 3 gibi dal dal dal. Bak şimdi Levent buradan atlıyorsun tamam mı? Vuruyorsun ölüyor gördün. O benim, o benim. Gerizekalı. ben sen düştün sandım adam pro çıktı. Öldüm öldüm öldüm öldüm öldüm. Ölme ölme. Öl, öl bu kim lan? <laughs> Bilmiyorum ben kaydım. Şey. Adamlar iki kişi oldu. Neyse sen benim takipçimsin böyle uzun zamanda yoktum soru sor bana. Şey abi neredeydi soru? Bilgisayarım yoktu. Geziyordum sağa solda. Niye yoktun abi? Aynı Çünkü sorunun aynı cevabı zaten. Bilgisayarım evet. kötüydü. Tamam oğlum bunlar herkes biliyor zaten de. Bilgisayarım tamam, kötü. Burada. Ben ne yapayım şimdi peki? Bu bırakma sebebi midir peki Levent Bey? Evet. What? E ben niye devam ediyorum kardeş? 7 canım vardı lan benim. Artık yok. Neyse. Oğlum bunlar dışında bir şey sor lan. Tamam. Herkesin içinde açıklaman gereken bir konu var abi. Eh, arkadaşlar 20 yaşında oldum. Asker kaçayım. Heh, tamam, Açıktan okul okuyorum. Lise mezunuyum. Bunları biliyorsunuz zaten. Ee, şu an açıktan Çok okuyorum. güzel Okulu ama. bıraktım bilenler biliyor. Em, başka ne var? Ben bu bilgisayarı nasıl aldım? Ben şu an bir fabrikada çalışıyorum bir arkadaş. Benim arkadaşım usta. Ben de sağ koluyum gibi bir şey. Ben orada çalışıyorum. İşte bir şekilde hem çalışıp hem video yüklemeye çalışacağım. Kanalı şifresini verirsen yardım edebilirim bu arada. Olabilir kanka. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hem düşünürsen lan? kanala ortak Benden falan ben Aynen aynen. Aylık 150 lira uygun mudur? Uygun kanka. Bu ateş topuyla atlayabiliyorum değil mi? Lan adam atladı. Öyle yaparak atlayabiliyorum. <laughs> O şey göstersin diye yaptım. Ha. Nasıl olduğunu öğren diye yani. Yardım et bana yardım et. Adamın kılıcı yok tamam etme. Lan ne yapacaksın Yok. lan? Ne yapacaksın lan? Lan peki sıralama kasmayı düşünüyor musun? Yok kesinlikle yok. Ee, Minecraft'ta Craft'taysan <laughs> YouTube'u taga isteyeceğim. Alırsam iyi olur kanka. Kemli bir da atmayı izniyle... düşünüyorum. Peygamberin... Ee yok. Ee, Kabri... Ha, o başka bir yok, dakika. Yok o mevzu başka ee, mevzu kanka. E, ben o zaman anneyilden istiyorum sen artık Levent yani bu bu, bu raddeye geldiyse benimle evlenir misin? Bu ilişkinin bir ismi olması lazım. Kanka bak ben dalıyorum. Bence de yani. Ben dalıyorum. Kanka, Hep beraber dalak. Bekle lan nereye dal? Adam arkanda adam arkanda. Adam geldi arkadan. Geldiler bu arada. Geldiler aynen. Yok gelmemişler. Kanka ben soldan sağdan dalacağım. Bak şimdi. Ben şöyle yapıyorum tamam mı? Sen gel. Ben buradayım Sen geliyorsun. Kanka. Sen gelsen mi? Oğlum ne güzel alıyordun lan. Tamam gelme gelme oyunun 19. benim oğlum hayat. He bak Sen onu otur, otur, otur, otur bak. Harbi onun 19.sü benim. Bak ben gelmesem kilimi çaldım bu arada ben gelmesem sen bir şey yapamıyorum mesela. Yo adam ölmemiş ki Adam ölmedi mi? Ölmedi o. O, o Selamun aleyküm. Şimdi öldün mü peki? Bir de şimdi adam geliyor kanka o taraftan. Bana sal, bana sal, bana sal kanka, bana sal, bana sal. Bir dakika, her şey kontrolümün altındaydı ya. Her şey kontrolümün altındaydı. Neyse sövmeye devam et. Adam bu da adam adam adam. Deniz gel. Kanka bana vuruyor. Lag lag lag. Sen kesemiyorsun Levent adam vursan adama. Kendi adamı. <laughs> Acun'un bir sözü vardı. Neydi kanka? Aslana dedi mi? Aynen. Aslana dediğini hatırlıyorum bir sadece o kadar. Ne bir o var zaten. Belan ha. Aa, Su var mı? Kendine iyi bak. Var var da şey Ya nerede biraz öyle? aşağıda ya. Onda mı attın? Suyu kapatma ha. Kapattım. Lan suyu niye kapattın? Sen de mi oradasın? Neyse ben ben Oğlum, iki adamı öldürüp Sen... geliyorumdur. <laughs> Düştüğünü sandım ben. Yok ben ölmedim ya. O Oysa... üstteki Ben adam mı? Dur ben geldim. Evet, evet. Lan oğlum suyu aç. Ha açmışsın. Aha Kanka. ben ben gidiyorum. Öldüm. Valla. E valla. Ben de öldüm. <laughs> Oğlum keşke stack alsaydım lan. Ben ne bileyim sen sırtınmışsın ben ne bileyim. Ben ne bileyim. Sen, sen bilmiyorsan ben nereden bileyim. Neyse soru sormaya devam. Kaç sen pa- pardon başka soru. Ee, Yürüyüşe bak lan. başka soru yok. YouTube'a kaç sayıdan video atacaksın hafta? Haftada kaç video atacaksın? Haftada Türkçe'yi bir video unutma. atmaya çalışıyorum en azından. Ama öyle tam, tam sizlik kanalı ver atladı üst. Ha şey ben Ulaş'la video gelecek bu arada. Can'la da gelecek Mustafa ile de gelecek. Böyle en sevdiğiniz üçlü beşli vardı ya. Onlarla gelecek işte. <sighs> Peki benim kanalı nereden ulaşacaklar Levent abi? Ne kanalı? Kardeşim senin kanalın yok. Ne demek yok? Nasıl yok? Artık yok. Ben intihar ediyorum ya. Adam geldi. Baya. Dur ben de intihar ediyorum bir dakika. Ben oyunun 19.suyum Levent. Vallahi Açtırma ağzını şimdi. geldim geldim. Levent. <laughs> Oyunun 19. Yeter ha. Kardeşim, Kanın yerde kalmadı bak. <laughs> Ha, Vallahi kanın yerde kaldı kank. As Sen de öldün. Sen de öldün tamam. lan ok atsana. Lan ok atsana. Vur. Diğeri gelecek. Atladı kafanda. O intihar bombacısı kanka o terörist PKK'lı gibi arkandan olta atıyor. Öyle bir tipi var da. Bir tane üstünü aldım kanka. Ya sen bu adamı bu şekilde al ben YouTube'u bırakıyorum. Adam nereye gitti? Adam adam arkandan gelecek tam önünü kıracak. Önünü kırdı altını kıracak. Lan. Dur oradan bir tane. <laughs> Ben <laughs> YouTube falan bırakmıyorum. Dünyanın en iyi PvP'cisi geri döndü lan. Oğlum 2 yıldır oyuna girmiyorum. Yemin ediyorum bak bir kere olsun dahi Minecraft'a girmedim. Şu an görüyorsunuz. Konuşmaya gerek var. Konuşmaya Yalan gerek var. Dün 12 kere video çekmeyi denedim. Tamam o dündü ama. Adam geliyor. <laughs> O dündü. Sorun değil kardeş. Onu alamazsın lan. Yok ya. Yeter artık oradan Yer mi bir daha? Lokların da yok. yer bir daha. Bu sefer yer bir dakika. Çık hızlı çık hızlı çık. Tamam. Ama ölürsün yani. Oğlum kaçalım en iyisi. Ya boş ver uğraşma kaç. Ne yapacaksın? Hedefin var mı peki Levent abi? Youtube'da falan. Lan yeter git lan. Git lan. Oğlum git lan. Başka hedefim YouTube olacağım abi. Adam yakın. Adam bana çok daha yakın. Adam, Adam geliyor ha. şu an. O seni yer lan. Yer yer çoğaltı. Ender Pearl olmasın da. Şey Ender Pearl'ü var abi. Attı abi. siktir. <laughs> Ay, ay, ay. Lan sen bu oyunu hiç lan ancak YouTuber'ın o plaketi var ya o olur. O da iyi ama Bu arada kanka adam senden iyi oynadım adam. herhalde. Bak 2 yıldır giymemiş insan var karşında. Utanmalısın. Ben Utanmalısın. bilerek oynamam. Videonun başında bana 10 lira atmadın mı Sen utanmalısın. Sen Hadi oğlum. Abdülhamid'i savundun. Ben Lan- mesela diyorum ya. <laughs> Göreceksin. Abdülhamit'i savundun. Savunmadın. Kanka sen. Çıkar göster. Hayır ne oldun sen ya. Bak şimdi benim ağzımı bozduracaksın yemin ediyorum. Lan dur şive geldi bir de. <laughs> Adanalıyız. Allah'ın adamı. Bana sal, Yani bana sal. ediyorum ben. Adam geldi. Aldım kardeş tamam. Nereye geldi hani? Ben niye görmüyorum? Her iki taraftan da geliyor. Ben bu ikisini alıyorum kanka. Dört bir yanından. Selamünaleyküm. sarılmış şehir gibiyim. Lag var öldüm ben. Lag'dan dolayı öleceğim muhtemelen ölmedim. Aldım ikisini sen. Ben şey öldüm. Valla şey ya dedin ya 10 lira attım. Al. Öl dedim falan dedin. Oğlum Ondan. kaç. Alırsın ya sen bunları. A alsana. Şu an aldım geldi mi? Bakayım. Çık, çık. 10 lira gelmiş iyi bana tamam. Neredesin? Yine ortalarda bir yerlerdesin. ne gördüm. Ya. Bak bak bir daha geliyor bak bak. Bir daha alsana. Atıyorum bak bak. Geliyor. Hoba! Arkadaşlar bu Hadi. videomuz bu kadar da daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Ee, videoyu da beğenmeyi unutmayın. Dönme şerefine hiç. Oğlum 100 like gelse Aynen. bile valla bak. Discord sunucumuz açıklamada gelmeyi unutmayın. Haydra'nın kanalı da aşağıda. <laughs> Haydra'nın